फनवन वेलकम फ्रेंड्स गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की यहां पर देख सकते हैं ये दो जगह मैंने लिख रखा है और ये कॉलम से बाहर निकल रहा है ठीक है तो हमें अभी क्या करना हमें यहां से जाकर के कॉलम को रिसाइज करना नहीं है हम ये नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि ये जो गोरखपुर एंड देवरिया लिखा हुआ है ये ठीक एंड देवरिया जो है ये गोरखपुर के ठीक नीचे आ रहा है ठीक है और हम यहां से भी इसको ये नहीं करना चाहते हैं ये जो देख रहे हैं आप यहां से इसकी हाइट नहीं बढ़ाना चाहते ये इस तरह से हम नहीं करना चाहते हैं ठीक है वैसे इसका कोई फायदा भी नहीं है तो अभी हम क्या करना चाहते हैं ये काम करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप इन सिलेक्शन में ले लीजिए इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है हालांकि शॉर्टकट की का भी आप यूज कर सकते हैं फिलहाल यहां पे क्लिक करते हैं हम ये देखिए यहां टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलता है तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए और ये जो बीच वाला है रैप आप इस पे क्लिक कर दें तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये बड़ा आसान है आगे चल करके इसकी शॉर्टकट की भी मैं बता दूंगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video